шаптырып жатқан алды қарағанды қанат мырзаның жаңа тұман есімді тұлпарыменен баруын жетісайдан келген бұғыра жамандос ағайын азан шақырып қойған аты алмасбек екі жүз мың теңге салым ағайын әрекетін марафон күнді көтеріліп келе жатыр қараңыздар қандай керемет көрініс біздің батырларымыз келе жатыр жерден аталады аталатын асқар оңғарбаев асқар оңғарбаев шабандоздың тақымында асқар оңғарбаев мамыш мамыш мырзаның мамыш мырзаның тұлпары мәреге орнына түскен жерден аталады ақыры қасқа еңкей еңкей әрекетіңді жаса автомашина барып боласа автомашинаны кері боласа ағай мамыш мырзаның мамыш мырзаның геркулес есімді атыменен жоғарғы мәлеге бір өгіз сегіз серке салымға асқар оңғарбаев шабандоз тастады қадырмен ағайын